com 70 centímetros quadrados. O dia ensolarado está, a chuva já passou. Eu abri minha janela sem ter nenhum motivo. Aquele quarto que não mudou e tudo que ocultou, eu irei tudo apagar. Para sempre, sempre pensando em você. A realidade aperta o coração. A esperar pra te ver, sempre penso em você. Vou seguir em frente com essa recordação. Você sorriu, nem se preocupou. Se foi, mas me lembrou. E os sentimentos que acumulei na noite abandonei. E fingi que eu não era capaz de sentir o calor. Eu selei. assim que nunca vou me esquecer. E sem poder te ver, sempre penso em você. Isso está gravado no meu coração. Ah, me diz porquê, quando quiser, mais uma vez acreditar. Me diz porquê, quando quiser mais uma vez. Me diz porquê, quando quiser, mais uma vez. Acreditar, me diz porquê, quando quiser, mais uma vez. A espera pra cantar e enfim poder gritar. Para sempre. você. E é assim que eu vou seguir e continuar. Eu não ligo pra mim. Eu não ligo pra mim. Acordei com a canção e pensando em você. Isso está gravado no meu coração. te ver, vou te ver, vou te ver. Para sempre, sempre pensando em você. aperta o coração A esperar pra te ver Sempre penso em você Vou seguir em frente com essa recordação